Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi di... Mi è appena arrivato un pacco fantastico pieno di nuovi giochini che aspettavo da diverso tempo, specialmente uno, il Lush 2 di Lovence, che è un giochino eh, molto particolare perché funziona eh, o tramite wireless con un'applicazione o eh, tramite il suono, quindi è qualcosa che oltre ad essere super utilizzata da webcam girls, in, in ogni caso lascia spazio a tanti giochi erotici, ma non stiamo qui a parlare, non sto qui a recensirvi eh, gioco per gioco. Volevo condividere con voi più che altro dei pensieri al riguardo perché eh, credo che se ne parli poco e male e quando se ne parla eh, ci si sente sempre un po' a disagio, cioè, specialmente da donne. E anche gli uomini comunque quando affrontano l'argomento sex toys, masturbazione, in ogni caso eh, si tende più a mm, a ridicolizzare l'argomento piuttosto che parlarne seriamente, quindi mi piacerebbe che se ne iniziasse a parlare eh, a scopo educativo, a scopo conoscitivo, eh, semplicemente perché siamo degli esseri umani e abbiamo una sessualità. Dunque, come ho conosciuto i sex toys? Ho conosciuto i sex toys eh, circa ai miei 19 anni cioè li conoscevo anche prima, solo che ho comprato il mio primo sex toy eh, a Catania scendendo da, dall'università. Pensavo al mio fidanzato, Steve, che in quel periodo voleva provare a fare lato B. Lato B è un tasto dolente un po' per tutti quanti e quindi si inizia passo per passo e ho pensato, ho ben pensato, di iniziare con dei giochini per, no, per poi arrivare a una misura più grande. Ho comprato la mia prima chain. Chain o catenine. Prendo questo come esempio perché eh, tornando dal trasloco in questo momento non trovo la mia catenina ma eh, rispecchia assolutamente questa forma solo che ovviamente se ne trovano di diversi tipi sono assolutamente più lunghe delle palline della geisha eh, non hanno niente che di solito si muova dentro ma sono semplicemente delle catenine con dei rigonfiamenti eh, che vanno dal più piccolo poi al più grande. Ecco, questo devo dire l'ho trovato molto utile eh, all'inizio e mm, mi ha aiutato tantissimo perché appunto vai grado per grado nonostante la sensazione all'inizio è, eh, è sempre un po' strana però e devo dire che passo passo sia le catenine ma soprattutto i plug anali sono stati uno degli aiuti maggiori. Con questo rispondo anche a, ad alcune delle vostre domande relative appunto al, al, sesso anale perché credo sia importante parlare di sex toys. Eh, voglio parlare di questo perché queste esigenze, l'esigenza di masturbarsi viene sicuramente alla maggior parte di noi prima della maggiore età. Dunque non possiamo eh, tapparci gli occhi con i prosciutti e dire circostanze sono queste. Mia madre lo disse la prima volta che eh, beccò nel mio armadio una piccola pochette con la mia prima catenina, appunto, e un altro paio di eh, anal plugs che in quel periodo avrebbero dovuto aiutarmi <laughs> con il mio fidanzato. Questa cosa, oltre a mortificarmi, ha accentuato il il tabù e ha accentuato un, un, una certa frustrazione. Frustrazione che mi piacerebbe tantissimo non provassero eh, più né i genitori, che comunque comprendo eh, possono essere preoccupati per i loro figli, né i figli nell'affrontare la loro sessualità, nel voler provare delle esperienze nuove. Ciò che io penso è che ogni donna o uomo che sia debba avere un sex toy, ma anche più di uno magari, nel proprio armadio. Perché? Perché l'autoerotismo fa bene, perché cambiare sensazioni è proprio quello che rende il sesso qualcosa di piacevole, qualcosa da scoprire, qualcosa eh, di non monotono. Quindi più sensazioni, per esempio un vibratore che può essere utilizzato sia per la penetrazione ma anche queste palette qui che mm, simulano il cunnilingus. Ora capiamo bene che mm, non sarà mai come avere una vera lingua sul clitoride, ma senza dubbio sono sensazioni diverse, in più aggiungiamo la vibrazione che una lingua normale magari non ha. Se io fossi una madre comprerei a mia figlia una volta essersi formata o a mio figlio un sex toy. Magari qualcuno mi criticherà per questa idea, però ritengo che eh, non sia né mm, diseducativo e neanche perverso, non, non, credo che possa far nascere delle perversioni strane, anzi penso che al contrario possa conoscere il proprio corpo e conoscersi e, e non percepire eh, l'autoerotismo come un tabù eh, possa aiutare ad avere anche magari successivamente un rapporto più aperto con il proprio partner e parlare dei propri desideri, cosa che poi eh, fa la differenza nella nostra vita, cosa che ha fatto la differenza nella mia di vita. Relativamente alla proposta di legge eh, che è stata fatta ultimamente, per cui per certi versi eh, potrei essere d'accordo eh, ma modificata e per tanti altri versi non sono d'accordo, eh, perché si sfocerebbe comunque in una censura generale. Il porno è fatto per eccitare e quindi ci può stare eh, controllare l'accesso dei minori a questi contenuti, ma l'accesso alla propria sessualità, a, a, degli istinti che ci vengono naturali, eh, non dovrebbe essere censurato perché lì si rischia veramente di creare dei disturbi. Credo che mm, sia un approccio sbagliato quello di eh, censurare a tutti i costi qualcosa che comunque esiste. Con questo vi lascio. La prossima volta vi faccio vedere alcuni dei miei giochi, alcuni dei miei preferiti. Eh, io eh, sono fortunata, ho una grande collezione ma volevo dirvi che questo pacco mi è stato regalato gentilmente da My Secret Case e che allo stesso modo gentilmente mi hanno concesso un coupon discount per i miei fans. Avete un codice sconto giusto giù nel, nella descrizione del video. Seguitemi anche su Instagram e Twitter.